να τα πρόβας έτσι εδώ Άνι, άμι, να με Σα να το Σαν τεράγμο, ο ερώεδος μου Άνι, άμι Ήταν τα πρόβας έτσι Άνι, άμι, ένα άλλο κόσμιο Ένα μου Άνι, άμι